Nze waswa Emmanuel muli mutya mikono gyaffe gye musinzira yonna mwebale nnyo okuba nga mugoberera UG Lifestyles. Ee, chano ya feno uh, sister chano mugimanyi uh, ate uh, tubadde tuli eri uh, ku Ugandan Lifestyle wano tuba tuli ku UG Lifestyle Extra wetukwasaganyiza ensonga zaffe eno nno uh, tuba tunyumya ku buvono obuddo obw'ebintu ebyenjawulo we dig deep in stories and discuss about some cases nze waso emmanuel muli mutya mwenna abatugoberera mwenna abalaba uganda si uganda ug lifestyles extra mwebale kubeerako mwebale kusubscribinga mwongere okuba nga mufolowinga ate nombeera fresh and clean <laughs> mbeera mupya muli mutya mwebale kubeerako n'okuba nga mutugoberera kakati UG uh, Lifestyles kuno tugenda kwa tunyumia kumboze zenjaolo ezi kwa tagana kwa watoto mufuba mwe ba celebrities ba mwe nobula mbwa wengeji batu wa mlamu uh, nokubanga tututu nonyeleza kubintu evi enjaolo tuja kunyumia kwa ibu ya fabia music uh, binji evi kwa tagana kwa lifestyle obula mbwa kutambula wano tutuja kwa ulanga tutuja katanga biona biona biona biona yeah, we are going to experience the best of Emma so bwe kutemeguli onaku olwa lero and fresh ndoza issue yange esoose kuno mm. yes tujja kuba tukola ndi musanyufu nnyo okubanga mbeeyunzeeko kampani zaffe nene nnyo tuna kampani zezenjawulo kakati olwaleero luno njagala tutandikewo puroguramu yaffe mutongole ku mukutu guno uh, nga tugenda kuba tunyumyanga ku bintu byembanyonyode kubagula olwaleero tugenda kugulawo stori yaffe mu butongole nga tutunuulira obulamu bwomututumufuwo uh, celebrity wo gyavudde nga ye mukulu eddi kenzo oba edrisa musuuza tugenda kutunula obuvona obuddo bwa edrisa musuuza tugenda kudiginga dip mu life time ya edrisa musuuza nawa gyavudde n'obulamu bwe n'engeri gyazaddukanyamu ebintu bye okutuuka watuuse lwaki tusose nedikenzo lwa nsonga he is a living testimony he is a different person abantu abasinga gwe mulabiddeko obulamu obw'enjawulo he has done wonders tosobola kukkiriza what he has done in this music industry nga edikenzo edrisa musuuza ate at the same time olwebyo bizo ebitambula maaso bigenda maaso byemugoberera byonna ku bulamu bwe naddala ku mbaga eno n'okwanjula okuleesa ensasage mu industry twagala tumukubeko toch bangi mubeereeyo ne mutamanya bantu bammwe naye nga mubalaba edikenzo yaani edikenzo ono ebyafaayo bye gye bitandikira tebiri clearly indicated lwaki lwa nsonga yafiirwa nnyina ng'akyali muto nnyo nnyo nnyo nnyo background we si nnungi yadde n'akatono wabula ekyo tekyamulobera kubeera wakabi n'okutuuka okuba nga akola ebyo ebitakoleka e edikenzi ono mwana nzaalwa ye masaka gyazaalibwa eyo okusinzira ku bigenda mu maaso edikenzo ali wakati w'emyaka asatu abiri mwenda ku asatu mu esatu lwansonga biography etiraga myaka mituufu gyalina <clears throat> naye bwogatta emyaka gye yayogedde okusinzira ku maama w'emyaka gye yafa emyaka abiri emabega ogatteko we yafiira ku myaka etaano kuba kigambibwa nti kenzo nnyina yafaayina emyaka etaano bw'aba nga yafa emyaka abiri mu emego obugasa emyaka etaano ogattako eh, abiri gy'emyaka nga abiri mu etaano kati n'amala emyaka kumi n'esatu ng'ali ku street atoba n'obulamu kitegeezo dire kumi n'esatu giri n'ogigatta ku gina abiri mu etaano n'omanya nti ali myaka egiri awo mu asatu n'okudda waggulu kenzo ono amanya g'amatuufu ya edrisa musuuza Kenzo azalibwa Masaka. Mama wa Kenzo yafa da. Yafa ine myaka etaano. Kenzo nyina bwafa teyafuna mukisa gusoma at an early stage. Yaina okutandika okupamba n'obulamu ng'omwana yenna omuto ayiye ekyokulya. Bw'atyo yalumba street za Masaka n'atandika okuba ng'abeera ku street okwo n'aba ng'akwasaganya obulamu bwe n'okubeerawo. ng'asomba scrap kuyiiya kutunda amazzi ku street okusooka ng'abeerawo obulamu bwa kenzo oba ku street ebwawukana nnyo na bulamu bw'abaana bano byemulaba ku nguudo ng'okusula mu myala kusula mu bikutiya thats how this young man at his early age lived his life oluvannyuma lwokuba nga nnyina yali amufuddeko nga tewali amuyimirira mu byafa bya kenzo ebisooka tolabawo nnyo mboozi ya kitaawe era mbozi ya kenzo kitawe talimu nnyo newakulidde wano kitawe yafiira kenzo teyali nnyo close kutata kenzo teyafuna mukwano gw'abazadde be era yeeyita kaana kambaata okusinzira ku byafaayo byobulamu we gyavudde kenzo ono ng'omwana yenna omuto oba azaalibwa oba ne talenti oba ekitone kenzo yasooka kwezuulamu kitone kyakubeera musambi wa mpiira oluvannyuma okubeera ku street emyaka egiwereddeko ddala kuba yagenda ku shooting ali myaka etaano yatuuka time neyezuula nti asobola okusamba omupiira bwatyo n'ajoininga masaka local council tiimu ye masaka eno yalinga esambira mu super league yasambirako mu super league wadde nga bagisalako eh, ngaesambira ku masaka aliko abyamasaka aliko mugimanyi wali ku liation kenzo bwatyo yatandika okutraining omupiira n'abaana b'emasaka okusobola okuba nga abeesaawo obulamu omupiira guno gwamuyambako okubaka gumuteeka kuba gwagezako okyusa obulamu bwe bwatyo n'afuna ne ku basale okusobola okuba nga atetenkanya emisomo kenzo yafuna basale ku lubiri ey'e masaka naye okusoma tekwasobola kubanga kumutambulira bulungi ogenda okumaliza nga tasuuza esinyafiri awe watyo bwatyo nava mu kuyimba nava mu kusamba omupiira obulamu ne bugenda nga butambula mpolampola n'afuna ekirowoozo ky'okuyimba oluvannyuma yezuula nti alina ekitone ekyokuyimba ekyokubeera omuyimbi bwati okenza olandika mpolampola okutetenkanya music industry eno mpaka omukulu bobi wine bwe yamukwatako owa firebase crew kenzo bwayingira firebase crew yatandika okubeerayo nga artist yena atandika uh, katonda namuyamba namukwatirako olwokuba yinamu ekalamu nokusobola okubanga talenti weeri nokubeera omukujjukujju yasobola okuba nga yeegatta ku mulenzi miki wine miki wine ono emuganda bobi wine bwe batyo ne bakola oluyimba olumanyiddwa nga ya nnimba lwe yafulumya mu nkumi bbiri mu munaana katonda yabeera kusaidi ya kenzo akayimba kano lwakakola katambulirawo mwana watto era katunda bwe katyo ne kamutambuza emyaka ebiri bweddu okuva bbiri munaana okutuuka bbiri kkumi bwatyo yali amaze okuba ngaayingira limulaitisi mpolampola naye nga si waakabi kenzo bwayingira mu mwaka bbiri kkumi gwali mwaka ogwali blessed mu bulamu bwe ogwali enkyukakyuka y'obulamu bwe kenzo bw'atyo yatula wansi n'afulumya oluyimba olumanyiddwa nga stamina oluyimba luno version yali yasooka yakolebwa omukulu lexus kalema era kaali kasooba nnyo ke bayita stamina wabula oluvannyuma yakaddamu remix eyafuuka ensonga remix eno yakolebwa omukulu didi producer didi nasemba okumanya nga didi alina emiwunyo gya poliisi ngaeyaggaliddwa didi yakola oluyimba lwa remix ya stamina eyafuuka ekyenjawulo ku nsi kuno eyakyusa obulamu bwa kenzo akayimba kano lwaki bayita breakthrough song yakyusa obulamu bwa kenzo n'afuuka kenzo gwe mumanyi kati akayimba kano kaali kamaanyi ddala mu 21 yakafulumya mu biseera nga tugenda kulonda obuli lwa 21 nagumu ekyaviirako ne pulezidenti museveni okweyita okugamba nti achina stamina bannabyabufuzi bangi bakozesa olulimi lwa kenzo luno ku kampeeni zaabwe era ne pulezidenti museveni y'omukku wakozesa oluyimba luno era kenzo omusimbi gwe yafuna omuyitirivu ennyo gwali wakutambulira ku kampeeni za pulezidenti museveni ebiseera ebyo nga pefominga oluyimba olumanyiddwa nga sitamina bw'atyo oluyimba lwamukolera ensimbi ebule n'ebweya okutuuka okuba nga yawangula ne award eya best new artist mu 2011 mu pal of africa bwatyo obulamu bwali mwaze okuba nga bukyuka nga kenzo afuuse omuyimbi ow'entomo era ow'enjawulo mu music industry nga takyagambibwako mu mwaka ogwo gwennyini abayingira 212 kenzo yatandikawo ekibiina kye bayita big talent nakati kyafuga ebiseera bino oh, ekibiina ekyo kyatandikira kyalimu abantu nga roni stabina omuyimbi nga ericham n'abalala bangi bantu nga sewasewa bonna mwe bali mu kibiina bantu nga tipsuzi bonna baalimu oluvannyuma abamu ku bo bagenda bamweyawulako mu 213 yakola konsati ye ey'obulamu bwe yasooka konsati ye nemanyikiddwa nga kamunguluze ali mu bintu byo ajjudde konsati yali ku chadonrugby grounds era nga yafuna abantu bayitirivu nnyo nnyo nnyo kenzo byayita suubira bwati obulamu bwa kenzo bweyongere okugenda mu maaso okuba nga bukyuka naaba nga tadde amabega kenzo mu 214 yalirizinga oluyimba olwamufuula international olwafuluma ngaolusaagirize oluyimba olumanyiddwa nga city aros olwafulumira mu vidiyo ey'abaana abamanyiddwa nga ba triplets geto kids kati abaffe kyalinga mu luyimba olwo ekyali kitera kulabikalabika oba ekyali kirabiddwako mu nsi yonna nti kekamu kwayimba akaasooka kusinza africa okubeera nkali performed by abaana bato abagambibwa okuba nga kenzo yali abalonze ku street abaana bano oluyimba luno lwetwakoma kukyusa bulamu bwa kenzo bwokka wabula bakyusa n'obulamu bw'abaana bano kenzo yakuba oluyimba luno nelusaasana ensi yonna nelugenda ku youtube era tuyingidde omwaka 219 ng'oluyimba lwa kenzo lwa city aros luyina million views million views abiri mu bbiri 22 million views ku youtube abantu balulabye ekitegeezo oluyimba lwatambula ensi yonna oluyimba luno lwatunda kenzo all over the world olwatuuka n'okumwangusa awadi mu maaso kaawo kenzo 215 ngaayongedde okufuka international kuba okufuka international yayita mu luyimba lwa city alos yafuna omukisa n'ayimba ku kivulu uh, ku opening ku lunaku lwe baggulawo africa cup of nations ezali equatorial guinea mu 2015 omu ku balimbi abali abamaanyi kenzo bye yapafominga nabo yali omuyimbi econ okuva mu america bwatyo naye ngelikakasa nti wamaanyi kenzo mu mwaka gwe gumu 215 yagenda mu maaso n'awangula best viewers choice oba viewers choice award emanyikiddwa nga ya bet eno no gyolaba ye muyimbi asooka ogiwangula mu east africa wadde nga bamu ku bayimbi baali basobodde okuba nga bagyetabamu nga radio and wizzle abajetaba mukabali nominated naye tebasobola kujiwangula ono kenzo yajireta gitajibirako jireta lwa lulimba olwa city aros olwo kenzo byavao yali zingo lwimba lwe bayita mbirombiro lwe yali mixinga ne nayola olimba luno lwakozesebwa ne mu filimu gye mmanyiddwa nga queen of katwe abasinga gye mwagala ennyo lwateekebwamu nga music bed kenzo teyakoma awo mu 215 yatandika okutuwalinga africa olw'enyimba zenjawulo omuli mbirombiro city arosi nenalanga ezo ezamutambuza tuwaje yakuba mu africa omali amuwanga nga kenya ivorycost mali namuwanga amalala kenzo yagenda maaso n'okubeera ngaayolesa okubeera owentomo weyaconkaringa emimbi yasooka okonkaringa west africa omuli senegal omuli cameroon omuli amawanga nga ghana yonna nabanga gafunziza nabafominga mu nsi ezo omuli zigabon yemimbi yasooka okuva mu uganda ndaba nga sooku bekisaawe mu western africa ekyali kiriiwo kenzo teyakoma okwo mu 2017 yali appointed oba yalondebwa okubeera kenyan tourism ambassador ekyo kyali kibangawo wano yalondebwa okubeera kenyan tourism ambassador okubanga yakulira tourism ambassador ye kenya tourism ye kenya ebyobulambuzi bye kenya nga ambasada waayo bwe gutyo naffe wano mu uganda twakikoppa netumwaniriza afuuke ambasada waffe mu byatuwalizi ono gwolaba mu 217 still yagenda maaso okuba nga atuwalinga europe olwenyimba za zesasanya ensi yonna bwatyo yagenda opafoming e europe mu, mu albamu ye gyebaita biology gyeyayimba n'abantu ab'enjawulo ono gwolaba teyakomaawo yagenda ezanzibar n'awangula awaadi mu zanzibar film festival awards bili namba omwali na wadi ya Frima. Kenzo tiyakoma au yakwata awards ze zino zonna nazi donatingira museum ya Uganda okuli ya BET na wadi sigade zikoze wenge ekyo bulambuzi na wali dawo na wali dawo abali batebala be Kenzo bamanyinto omimbe edi Kenzo yaliwo yaleta kwa awadi era ziteka museum nakati awadi zezo jezili abantu bazirambula era zietera Uganda sente. mu 2018 Kenzo yawangula award ya Nickelodeon en award yali mu Kids Choice kubanga abaana bali bategedde nti Kenzo yaani era waamaanyi ddala Kenzo mwaka 2018 yapafominge Canada ne Toronto ne Dubai ku African Fest Music eyaliyo Kenzo teyakoma okwo n'acelebrating emyaka kumi mu music industry show eyali ku Serena mu bitumbisira bya January 2019 Kenzo tiyakomoko natandikawo foundation gye bayita Ed Kenzo Foundation ngeno Charitable Foundation egaba buyambi eri abo bakateesobola. Kenzo 2017 yasobola okukyaza omuzannyi w'omupiira amanyikiddwa nga Victor Wanyama. Victor Wanyama mumanyi bulungi nnyo omusajja oyo footballer. Ng'agendera ki kutumbula kitone nga ye omusambi w'omupiira n'okubanga ayamba abaana b'e Masaka abaali bafunye obuzibu naddala ku nsonga z'okulwanyisa siriimu. kubiri bukumina mwenda akenzo yalandikawo soka academy manyikidwa nga big talent okusoka kubanga promoting ebitone era biranga talent ye kenzo no mu music career ye asobodde okukola albums nnya okuli ya city alos eyafuluma 214 zero to hero biology ne roots eyafuluma last year kenzo mbiseera bye ng'afuuka owakabi 214 yitaba mukwano n'omukyala amanyikiddwa nga rema namakula era bwe batyo ne bazaala omwana mulamba amanyikiddwa nga amal nga kenzo etaata omutuufu wadde nga bano omukwano gwatuka ekiseera ne gulemagana era tugenza okkizuula nga 219 baawukanye bwe batyo ah, mukyala rema namakula n'afumbirwa dokita hamuza sebunya ate nga wadde nga ebirimu byali biraga nti myaka ebiri emabega obutakkanya bwali bungi mu famire eno eya rema namakula nedikenza omufumbo abaana babiri bwe batyo obulamu niwubanga bwawukanye bukyuse kenza ensonga zino zimuyisiza bubi era ze ziri ku mimwa gy'abantu naye mu lugendo lwa kenzo muzimu ku challenges challenge yakyerabirangako ye challenge eyokkera ku makya lwe yakolera album eya ogenda kunzisa gye yakolera ku ekotorio mall ku ekotorio hotel album eno yagulibwa omukulu balamu balugahale agambibwa okuba nga yamukuba bwe ŋŋamba okumukuba yamuwa akasente katono kubanga kega tasuubira nayiza okufuna abantu bonabona ku albamu eyo yasasulwa milioni 15 ayimba esho eyali ku ekotorio eyali ku jazz bridge ne ku satellite beach ye balamu nagifunao obukadde wali okunukuriza ekikumi ekyo nikyo nekyasanyusa kenzo <laughs> era bw'atyo naaba nga yaggwerayoawo naye ndoozi yabuuka kati yafuuka w'amaanyi kenzo ono ye muyimbi asinga okubeera ow'amaanyi ku YouTube era ssente za YouTube afuna mpitirivu nnyo nnyo nnyo mu music industry ya Uganda Kenzo ye muyimbi asobodde okuyimbako e Colombia wano mu Uganda Kenzo ye muyimbi asobodde okuyimbako mbifo eby'enjawulo eby'ensi e Germany wa tayimba mabaala wabula ayimba ezimanyikiddwa nga festivals Kenzo amoli amavanyuma agamuliko ye awadi gye yawangudde mu America ku weekend nga best african entertainer byebyo bitontono biwantegeddeko muyimbi wo edikenzo ekibiina kya big talent kikyaliyo era kirimu omuyimbi omukulu amanyikiddwa nga sewa sewa n'abala baganizi baproducer biki banks records maneja weye martin better n'abagenderako nga kenzo etogera esaa zino agamba talina mukyala mm, okusinziira ku biriwo baana balina babiri okuli maya musuuza ne amal musuuza bwegutyo guli nze waswa emmanuel tuli ku ug lifestyles